备受期待的两千零二十一春节联欢晚会如约而至，整场直播在《难忘今宵》唱完以后，圆满的落下了帷幕。每年的央视春晚的节目种类都非常的丰富，这是一档适合老少的节目，也是一年只有一次的春节联欢晚会。吃着年夜饭，陪着家人，看着春晚是许多人梦寐以求的场景。此次春节联欢晚会上， 看点十足，贾玲和张小斐合作的小品一波三折，趣味十足，还特别有现实意义。另外，周深的天籁之音，王一博的舞蹈都很夺人眼球。周深、张也合唱《灯火里的中国》，在本次的春节联欢晚会上，合唱节目有很多。周深和张也共同演唱的《灯火里的中国》，早在节目单爆出来的时候。 就得到了众多周深的粉丝们的期待和喜爱。周深的声音宛如天籁，听周深唱歌完全是一种享受。周深的歌声有很大的魔力。在先前的采访中，周深和张也老师就透露过，他们在春晚舞台上演唱的是一首温暖大气的歌曲。如他们所言，这首《灯火里的中国》真的是一首特别好听的歌曲，歌词大气。 周深和张也老师的声线又很温暖，这让他们此次的合作显得天衣无缝。张也老师的演唱水准不用多说，完全无可挑剔。周深的演唱水平呢，自然也不用多说。周深真的是一名靠老天爷赏饭吃的艺人，他的声音完全让人无可挑剔，他的嗓子是被天使吻过的嗓子。《灯火里的中国》高音部分，张也老师唱的太好听了。 周深也不差，当两人的声音交织在一起的时候，简直太好听了，就像是一个人唱的。不过仔细一听，还是有差别的，因为各有各的特色。周深和张也老师的此次的合作简直天衣无缝，让人无可挑剔。二月十二日。 以湖南卫视、东方卫视、江苏卫视等地方台为首的新一轮春晚正式启动，不仅完美延续了央视春晚版的热度，更是将过节气氛推上高潮。虽然频繁的晚会难免会让人有些审美疲劳，但是在如此大量的表演轰炸下，这个年味确实越来越浓了。这才是新年应该有的样子。比如今年春晚期间最大的赢家周深。 其实，在被央视选中之前，外界就不断有人强调，如果周深能够登台，对于他的职业生涯将会有很大推动作用。因为按照周深现在的人气来看，虽然还比不上当红顶流，但也强过绝大多数实力派唱将了。再加上极其出众的个人实力，周深缺的就只有官方认证这么一条。 而所谓官方认证，其实说到底就是主流的认可。在这个层面上，央视最有话语权。众所周知，央视在挑选嘉宾上会有很多考量，除了才华横溢外，还需要具备正能量，同时没有黑历史也是很关键的衡量标准。这些因素就决定了央视嘉宾的特性，往往都是正面、积极、有代表性和可持续发展性的艺人。 只要能拿到这样的标签，身价必然会暴涨。而在央视的节目里，春晚恰恰又是最有公信力的舞台。这种情况，下周深出现在联排现场，很多人就忍不住开始激动。只要能稳定发挥，周深必将迎来新高度。说实话，如果换作是其他人，根本不敢打包票说上春晚就能红。但对于周深，却有这样的自信。 作为新生代的佼佼者，粉丝这两年已经在周深身上见证了太多奇迹，从无人问津到红遍大江南北，速度之快简直难以置信。从二次元到主流舞台，从美声专业到流行乐坛，周深不论是破圈力度还是跨度都很大。仅仅是参加《我们的歌》就成功吸粉上百万，如今加盟央视春晚效果可想而知。 而事实也证明，大家都猜对了。这次春晚，周深可以说是全场最大的赢家。在全国观众的面前，周深和老一辈歌唱家张也合唱了《灯火里的中国》这首歌，气势磅礴不说，还带有一股国泰民安的既视感。如果说粉丝滤镜下容易出现吹捧的情况，那么连张也老师都不断点头称赞周深。 就足以说明他的实力和表现力有多么惊人。而距离央视春晚仅仅过去一天时间，周深就又在江苏卫视春晚上绽放光彩。虽然是翻唱，但是这多重人格的牛仔很忙却以另一种方式惊艳全场，硬生生唱出了《达拉崩吧》的既视感。果不其然，晚会播出后，周深又喜提热搜。周深的嗓子里住了几个人。 从央视春晚到江苏卫视的春晚，仅仅两场表演，周深就收获了至少四个大型热搜，其中甚至还包括“周深牛 x” 这种无解的词条。回顾整个春晚的历史记录，恐怕都不多见。更有趣的是，当周深在央视春晚表演结束后，很多粉丝开始在网上曝光自己的收到的私信，其内容竟然出奇一致，他就是你喜欢的周深。 真的很优秀，路转粉，以完美的舞台表演和搞怪能力，这其实才是周深最可怕的地方。他拥有超乎想象的圈粉能力，不论性格还是表现力，都让人很难产生反感情绪。再搭配上令人惊叹的唱功，只需要一次登台机会，周深就能够连续破圈。所以周深会成为春晚最大的赢家不意外。 这是他登台之时就已经能提前预料到的结果。希望经过这段时间的曝光，周深能够走到新的高度，他值得一个更大更好的舞台。你喜欢周深的那一场表演呢？春风起，春风十里，春花含笑意，快乐的时光里，充满春的气息。 帅气的宝藏男孩周深亮相江苏卫视春晚舞台，他在节目《牛仔很忙》里一人分唱《And》脚影热议，惊艳全场，歌声阵阵，欢歌笑语。周深独特的嗓音引起众多网友和粉丝不丁声米热议，有声米直呼：大年初一，江苏卫视春晚舞台上周深表现太惊艳了，绝了！他的嗓子里住了几个人？ 一个人竟然给大家一个唱诗班的感觉，是啊，别人在电影里一人分饰两角，而周深在《牛仔很忙》里一人分唱 N 角，他演绎全新版本的《牛仔很忙》，新潮改编有没有打动你？众星云集，群星璀璨，大咖笑将陪你欢乐过大年，一起登上江苏卫视春晚的明星嘉宾可真多，肖央、万茜、王子异、孙楠。 段奥娟、戴燕妮、霍尊、S N H 四十八、温兆伦、刘谦、贾冰等众多明星纷纷亮相。郑云龙演唱电视剧《石头开花》主题曲，这一天，舒展悠扬，余韵绵长，伴随一幕幕镜头穿插，大龙的表达太具有故事感。热热闹闹才是节，红红火火又一年，熟悉的老朋友温暖回归。 初见的新朋友实力登场，甜蜜多多的幸福合家欢之夜，让人乐翻天。果然是宝藏男孩。当周深亮相舞台表演《牛仔很忙》的时候，引起众多网友和粉丝热议。有粉丝生米表示：“我和我的小伙伴都惊呆了，哪里可以找到这么厉害又可爱的牛仔？”也有生米开心的说：“真是个小神仙啊，粉了一个小神仙，好快乐。” 真是超惊喜的！牛仔很忙，周深可爱又厉害，他又演又唱，整个舞台都散发着一种欢乐和灵动。现场观众一起律动，切切实实让人感受到了音乐带给人的魅力。优秀的歌手将舞台变得充满生机，全场惊艳，气氛也是非常热烈。而屏幕前的小伙伴也是非常快乐。有声米说：“给我爸放了《牛仔很忙》。” 刚开始，我爸就说周深唱的不错，声线转换。我爸眉头一皱，发现事情并不简单。唱完以后，我爸夸赞说：“周深不得了，不得了。”这位声迷还说，当视频自动跳到周深唱《好运来》时，我爸震惊：“哦，这小伙子唱的真好，一人分唱这么多角色，太厉害了，真的是独一无二的宝藏男孩。” 周深不但唱歌好听，而且他还是一个被歌唱事业耽误的相声演员。镜头再转向春晚舞台，主持人 Q 周深一口气发了八首歌，反应敏捷的周深深谙接梗之道，他当场模仿八个说话，还清唱了《好运来》。无疑，这一段千万不要让八个看到，以后八个要是失业了，不用怀疑，一定是被周深抢了饭碗。 周深太牛了吧，生米说，周深有天赋，有实力，他是爱唱歌而且唱歌很好听的宝藏男孩，他的天籁之声温暖治愈，越来越多的人看到了周深的努力和实力，也有越来越多的生米喜欢周深的天籁之音，更喜欢周深身上乐观和那种砥砺前行的可贵精神。随着牛仔很忙快节奏的旋律，有网友直言。 周深真的又帅又可爱，我全程都在大喊可爱。周深好可爱，绅士唱腔太牛了，如此优质的歌手，值得更多人看见，真心为他骄傲。布丁和生米的眼光真不错，周深改编的《牛仔很忙》你听了吗？对了，也别忘了订阅我的频道哦，我们下期见。